первое тысячу. фискальную. У меня есть заявление на этого гражданина о том, что он пытался похитить мое имущество. Иди ты нахер своим имуществом, придурок. Примите у меня заявление, товарищ старший лейтенант. В, устно, в устном порядке. Протокол принятия устного заявления. Просто вообще. Меня не было. чего? Для чего? А, ну вы будете принимать, да, заявление. Прот Время. Протокол принять устного заявления. Будете писать вместо меня. Да. Стой, стой, стой. Я вот куртку себе испачкал. А куртка новая, кстати. Недавно купил гражданка химчистку оплатит. Я думаю, да. Заснет там все, заснет. Сзади, сзади нет, не особо, а вот спереди прям что-то. Вот, не будет. Не стирает химчистку. Не захочет добровольно, потом судебно. Ой, что еще раз? Ну, химчистку что ты, ты сам бросился мне под машину. Бросился? Да, Вы конечно. На тротуаре да, бросился. На тротуаре? Я была не на тротуаре, между прочим вы хотите, если вы хотите знать, что я была не на тротуаре, а на дороге. Значит, его Номер жетона 8, ой, 7, 8, 14, 77. Офигеть, вот. Он сначала вот так вот идет, потом хоп. А нет, он пытался... Ну, Точно, что нападавший. Все, применено. Еще Нет. раз. Давайте отойдем от лампочек от этих, они стоят. Это, да, нападавший. Он сначала идет в его сторону, пытается, он уже в этот а момент вот выхватил. Кто баллон выхватил? Это другой человек прыснул. Парковочку куда назад ходить? По тротуару пока едешь. А? По тротуару пока едешь. Вот хочу увидеть ваши документы. А, пока ничего такого. <laughs> Нет, Вы катитесь назад. Я, Ты поняла, вперед проедете. я просто что это, все, все же тут паркуются. сотрудники полиции, примите меры, конце-то концов. Ну, нормально ты. Гражданка вообще в своем уме-то вообще, а? Бибикает тут. Привлеките гражданку. Товарищ полицейский, привлеките гражданку за езду по тротуару. О, тем более, гражд... Товарищ полицейский, привлеките, ребенок не в, за... это, не в кресле сидит. Она сейчас стоит на месте. Она сюда подъезжала. Зато у нас камера зафиксирована, что она ехала. его вот так тут больше так не делать. Она вообще-то находится в, жилой, в жилом зоне. Бибикать у нас запрещено в населенном пункте. Во избежание ДТП. Какого ДТП? Она на тротуаре находится. Ничего так. Она не хотела... Она вообще не должна бибикать. Наехать тут не должна. А бибикать она должна? ну, сделали замечание Вы должны Вы сделали замечание, чтобы тебя больше не делали? Конечно, не Где? Инспектор. Когда? Инспектор Он только документы взял, а сейчас она бибикала. Вы сделали замечание? Замечание сделал. Кто? Сейчас. Сейчас. Вот минуту назад. Я не во времени сложно. Вот вы здесь минуту. стояли, она здесь и проезжала. Вы сделали замечание, как сотрудник ГИБДД? И сейчас протокол. Вы сейчас сделали замечание? Конечно, сделал. Когда? Сейчас. Вы врун? Нет. Нет? Вы меня сейчас оскорбили? Оскорбились? Вы меня сейчас ну оскорбляете? Пишите заявление. Си -си -си. Изложите. это ответственный, да, Саша? Да, ответственный По району. Ну, можно, в принципе, вон это как у, ответственно, сделать замечание, то, что а так, я уже товарищ старший лейтенант делал. Все сделал, Нравоучение все сделал. Занимал. Да, все, все сказал, все сделал. Все данные есть? Я вам гарантирую, что это пойдет. Ну вы знаете. Конечно, конечно. Я сразу скажу, товарищ полк... Э, подожди, подожди, секунду. Полковник, да? Подполковник. Подполковник. Да, едьте за Это гражданско-правовые отношения, мы здесь как бы... Ну, написать... Я сразу скажу, пусть могу. Пишет, я могу пишет. сразу сказать, на Она первый прославится. канал пойдет все. Пускай идет. Ко мне есть какие-то вопросы? А, а вам? Гражданско-правовые. Нет, Главное, чтобы, извините, служебный товарищ сотрудник полиции, чтобы не занимался нравоучениями. Нравоучение, он сейчас все изложит заявление, вы можете каждый... Ну, что уже все изложено. Уже с ним, что ли? Его предупредили раз, что? второй, третий, он не а? слышит. А? Если они не хотят, не хотят то пусть напишет, что это ну, не надо потом получить. Талонное уведомление, а, что Кто не пишет Ну, за талон, если не хотят, пусть напишет, потом получит. Да, какой, а кстати, какой? просто с баллончиком разбираться без детей. Участковый вызовет Участковый повесткой. вызовет повесткой. Для разбирательства отдел Конечно. Все видео, все видеозапись я предоставлю. Сейчас в отдел с власти. Для чего? Что там больше? Вот заявление есть с обоих сторон, объяснение есть с обоих сторон, что делать в отделе. Серьезно? Ну, травма уже. Скажите, ему нужно откатать, ему нужно откатать пальцы, посмотреть Какие пальцы на его откатать? где-то проходили он по таким делам Какие пальцы откатать? Там есть дежурный сотрудник, который будет разбираться. Если к нему, если к нему повестка. вопросов не будет, то его отпустят. повестка. Либо протокол задержания уже тогда, все официально. Надо вызвать. Чего? Данные есть все, зачем? Какие пальцы откатать? А? Ну, сюда уже соответственно, сегодня нужно... Не, мы уже все с ним решили, спасибо большое. Ну, ну, ну вон уезжает. Ну, Спасибо большое. Немножко так, порядок какой-то. еще оскорбляешь, что ли? Да. Еще раз повтори. Еще раз повторю. Ну повтори. Еще раз повтори. Ну повтори. Да. Разберемся сейчас. Ну повтори еще раз. Или слабо? Сейчас разберемся. Или слабо? Не надо меня снимать. Не надо меня снимать. Слабо тебе. Сейчас тебе будет слабо. Она еще, она еще мое имущество это бьет. Во. Что, не слышишь, что ли? Пускай маленький блогер снимает. Маленький блогер снимает. <laughs> Да я не снимаю, я фиксирую. Выучите русский язык-то уже, конце-то концов. Снимает только девочек. А я деньги давать не хочу тебе. Займись делом, сними девочку. Что ты делаешь? Господи. Зачем ее снимать? Зачем она мне нужна? сам МВД там написал. Вот даже в самой книжке это не написано, а вот если вы то, когда у нас спор возник... Ну, что снимать нарушение ПДД? Сказал, не снимай меня, дернул добро, тут сделал лучше. Скоро приезжала, смотрела. Нет, ну вот если без знака, то вот, ну как начинают гонять, это не жилая зона там, и так далее и тому подобное. Там это просто, по-моему, на замену вот этой вот жилой зоны, которая знак. Надо было само придворовать, да, ну, а вот если смотреть э, придомовая вот, территория, ее вообще поменяют. Ну, воровать. Да. По заявлению где? Рукава чай купила. Ну, а мы сейчас все повезем туда. Привезете, да? Да, да, да. На основании? Зачем? На основании написано в отношении вас заявление. Едем для дальнейшего разбирательства. Э, ознакомьтесь Мы едем для Ознакомьтесь с заявлением по закону. Что сделать? По закону ознакомьтесь с заявлением, которое было Вас написано. ознакомили с заявлением? Конечно. У него же есть какие-то права в данный момент, правда, Какие-то права у гражданина остались? Конечно, есть. Но ну, какие так ознакомьтесь с заявлением. -то. а здесь они не действуют его право, правда? Это тротуар, я говорю. Это не дорога. Это тротуар, еще раз говорю. Здрасте. Зачем вы это делаете? Вы можете пожаловаться. Жаловаться я могу, но мы не обязаны выполнять ваши незаконные требования. Вот, ну, а вот, законных вот, требований... Я не отказываюсь проехать. Гражданка, которая заявляет. Так мы тоже... Заявление гражданина. Ну, ну мы тоже И она тоже едет, она ну, едет с нами. Чего? Для какой цели? Для дальнейшего разбираться. О чем разбираться? Заявление написано, весь материал поступает участковому. Указание ответственного. Ну, вы сами слышали. А мы обязаны его выполнять указание ответственного? Вашего? Конечно. Я у да? него служу? Да. На основании Я у него чего? служу? Он... Вот сейчас ограничивайте права гражданина на основании указания ответственного? И... Что, мне на колени надо встать указать. перед ним, да? Перед полицейским. И фашистов вешали в 45-м в Нюрнберге за выполнение незаконных приказов основании? Протокол То, что я нахожусь на тротуаре, у меня нет значит, никаких прав теперь здесь, да? Заявление хулиганских действий. Нет. Каких? Вы убедились в этом, что они были хулиганские с моей стороны? Я вот для этого разбирательства. Так разберитесь, участковый меня вызовет. Нет, вас не владели полицию. А что, у нас больше нет участковых повесток, что ли, в России? Нету повесток в Российской я Федерации? Не знаю, есть, нет, на я, дан, я вам я по вам, говорю. Я вам так скажу, момент. что они есть. Я, а я по, по факту говорю, Я рассказываю историю. А я-то как вам предоставлю видеозапись? Вы мне не указываете, что мне? Вообще Конечно. Из Того, что я не виноват. Что вы прыснули баллончиком Я прыснул. Вы уверены в этом? Показали видео. Какое? Есть Покажите видео. мне. Видео есть. Ознакомьте меня с этим материалом. Что, вот головой-то киваете? Не у меня, у граждан. Я видел, что граждан. вы записывали. Я видел, что вы записывали. Все это зафиксировано уверены на камеру. Конечно. Вон ну, там что? вот старший лейтенант или кто там сидит у вас за рулем, он все это записывал на камеру, на свой мобильного телефона. Обеспечьте меня с моим доказ... это то, что было написано заявление И с видео доказательством. Обеспечьте меня этим. Я не отказываюсь никуда ехать. Обез... Э, ознакомьте меня с заявлением, с видео э, это, как, доказательством о том, что это был я что у них да. было зафиксировано конкретно мое лицо, что я прыснул. Так никто не отказывается ехать. Ваши действия угрожали здоровью гражданина. Какие мои действия? Брызгали за... баллончиком, а, баллончиком Давай я тогда газом поговорю. брызгали гражданину в лицо. Правильно? Правильно. Есть а. заявление. Так кто прыснул-то? Вы? Я? Да, по Вы утверждаете в этом, да? Ну, судя по, судя по вы в этом утверждаете, что я... Я прис... обязан реагировать на заявление гражданина. Кто утверждает, что вы им брызнули баллончиком газ, газа. Э, так обеспечьте, а, ну, предъявите доказательства, что я это прыснул. Это будет уже в суде судить с э, гражданином, который будет доказывать, что вы брызнули ему и все остальное. Если дойдет до суда. В основании Кто я обязан вас заявление? Нормально, да? приехали. Меня должны ознакомить, а ознакомливается сотрудник полиции. Ну, для начала я сам с ним <laughs> А ничего, что это, это на меня написано заявление, не на вас. Я должен ознакомиться, а не вы. Слышишь? Ну, Нормально, да? На меня написано заявление, ознакомливается ну, сотрудник полиции. Ознакомиться он вправе, но тебя тоже обязан ознакомить. У тебя же права-то остались. В процессе. В процессе чего? В процессе дознания. Какого дознания? По, по, по данному материалу. процесса дознания. На вас указывают, что вы совершили Я тоже могу указать, что она здесь то, что где-то бегала. Не, не, не, заявление в отделе полиции. Уже все написано. написал. Данный гражданин тоже поел. А где мужчина? Мужчина глаза будет. Глаза моет, который... Глаза моет? А когда он будет доставлен? Сейчас будет доставлен. Где он? Где мужчина-то? Я, предпо... я предполагаю, что он уже скрылся, все. Он может предполагать, он не скрылся. А где он? Есть где он? Так данные, где он? Это сейчас к данному моменту не имеет отношения. Имеет. я Я, не дознаватель. Я Потому что гражданин совершал противоправные ну, действия в мою сторону. Не надо, это, это вы потом э, дознавателю все покажете. Я что вы поняли? Я, я по факту Сами отработал, привез все. Так никто не отказывается. Ознакомьтесь с заявлением. С заявлением ознакомьтесь. Заявление есть? У меня тоже есть. Ну, где гражданин-то? Не установлено лицо. Где? Когда? Сейчас будет доставлено. Так вы его ознак... Это, Сейчас будет э, доставлено. Где пострадавший? Вот, ищем. Вот нет, просто пострадавшего, вот, вот, пострадавшего нет, он просто скрылся. Вот стоит перед вами. Пострадавший скрылся. Есть не пострадавший. Ну. Сейчас будет доставлен 15 Нет, ну окей. Лично мной. Лично вами? Почему? Просто произошел высокий Гельштайвом текстов, когда ну. мой муж сделал провод видеокамеры, да, правильно, за видеокамеру. Правильно понимаю? Пока граждан писал, жена, на которую снимал данные ну, известный гражданин вызгал из газового баллончика моего мужа и меня, мне тоже попало в лицо. Так, нет, а давайте, нет, давайте заново, полноценно читайте заявление. Они, э, вы прочитали, там пропустили, дальше начали читать. Я больше для себя читаю, с вами я вас ознакомил тоже в отделе полиции. А здесь у меня прав нет никаких, да? Слушай, привлечь данного гражданина к ответственности. Глазам. Он доставлен будет 13 поля. С него тоже э, возьмем заявление. Сейчас не может не говорить, ну, соответственно, глазами еще не тоже Да, да. Там сейчас будет доставлен. Саш, будешь моим этим как представителем? Я заявляю моим представителем вот человека. В рамках административного дела производства потерпевших. Все вопросы через него только. Заявление, там уже пускай дознаватель разбирается, кто из них прав, кто виноват. Не я в этом не разбираюсь. Я по факту на месте э, разобрался, кто, э, от кого я принял заявление, на, на кого. Я забираю того, кто, кто на данный момент э, считается виноватым, а там уже пускай разбираются, как знают, как хотят. Это очевидцы, пускай дознаватель говорит. У меня есть заявление гражданина, который, который меня указывал, он совершил отношение меня противоправное действием. Я также сообщал, что... В отношении него сначала было заявление, правильно? Заявки еще от меня что поступало, потому что моего товарища... Вы с этим же пойдете, потом уже там дознание. Когда от него будет получено встречное заявление. Так все, оно уже есть. Ну, да, ну, все, будет, будет составлен материал, и будет материал разбирательства дознания. Но, ну, ну, не у нас, понимаете, мы не разбираемся на И потом не признавая случай. Okay. Потом приехали по факту, э, разняли людей. Взяли, взяли в охапку, принесли в отдел, там пускай разбирать, часть.